Άρχισε γλώσσα άρχισε τραγούδια να ραδιάζει. Άρχισε γλώσσα άρχισε τραγούδια να ραδιάζει. Όχι τραγούδια να ραδιάζει, τραγούδια να ραδιάζει. Και την καλή παρέα μου να τη διασκεδάζει. Ε, γλεντάτε όσο γίνεται. Κλέντατε όσο γίνεται γιατί μας ξημερώνει Κλέντατε όσο γίνεται γιατί μας ξημερώνει Ε, γιατί, γιατί, γιατί μας ξημερώνει Καιρός όπου τα γλέντια μας θα απ' την οθόνη απαγορέψαν το χορό Απαγορέψαν το χορό και μου έρχεται να κλαίω Απαγορέψαν το χορό και μου έρχεται να κλαίω Ε, και μου έρχεται να κλαίω όχι ότι χόρευα και πριν, απλά έτσι το λέω. δυο βήματα μπροστά, μα και ένα μπροστά τα πίσω. Πάντα δυο βήματα μπροστά, μα και ένα μπροστά τα πίσω. Ωχ, Λευτέρη μου, μα και ένα μπροστά τα πίσω. Έτσι ε, πηγαίνει το συρτό, έτσα ε, κι εγώ θα ζήσω. Κάνεις καμία ματινάδα, δεν έχει κανένας. Thank you. να πιάσω ε, και μοναχά την ακουμπώ σαν πάω για να ζωή χάσω θέατρο και εγώ όλο μαθαίνω. Είναι η ζωή σαν θέατρο και εγώ και δύσκολη και ξένη. Ελπίζω να μείνω εκεί. καλά Άμα τη μέρα μόνο πεις από μια μαντιμόνα Ε, μπορεί να έχω βάσανα Ε, μπορεί να έχω βάσανα και χίλιους δυο πελάτες Μπορεί να έχω βάσανα και χίλιους δυο ε, και χίλιους δυο και χίλιους δυο πελάτες

σενσέτη σοβαρό με σπούδασαν να γίνω. Ένα συνθέτη σοβαρό με σπούδασαν να γίνω. Ε, με σπούδασαν να γίνω. Μα αντί για πιάνο, όπως το... Μα εγώ το με το ασκή. Μα αντί για πιάνο, με τα σκι, γλεντώ και φούντε ευτυχία μέσα ζω, μα δίχως να τη διάσω Με ευτυχία μέσα ζω, μα δίχως να τη διάσω ε, μα δίχως να τη διάσω μα δίχως να τη διάσω Και μοναχά την ακουμώ σαν πάω για να τη διάσω Πολλές φορές οι άνθρωποι το λίγο αναζητούν. Πολλές φορές οι άνθρωποι το λίγο αναζητούν. πάντα πάω άλλα Όλο πιο μακρινά και δύσκολα και πιο μεγάλα Δύο κορφές ταυτόχρονα δεν γίνεται να θέλεις Δύο κορφές ταυτόχρονα δεν γίνεται να θέλεις κρατήσω Να τρέχε μάχη σκέψη μου και πώς θα την κρατήσω Ε, μια ολιά στο τώρα να σταθεί και το παρόν να ζήσω Thank you. μου το τρένο Το γκάζι με φέρος εδώ μέσα σ' αυτό το τρένο Ε, το γκάζι ρίγα με φέρε Μα για να ζήσω ανθρωπινά πρέπει να βρω το φρένο γιατί δύο κάνουν τρεις και μια δεν κάνει πράγμα. on Este rosto de a Just pop a fantasia. Πιθανό ήταν εσείς, έτσι σίγουρα, δεν υπάρχει, κάνει κάτι, καταπαχθεί.